фосфор кислотасынын электролиттик касиети фосфор кислотасынын электролиттик касиети менен элек таанышабыз фосфор кислотасы диссоциацияланганда суутектин иондору пайда болот аны лакмустун же метил кызгылт сары индикатордун жардамы менен оңой эле билсе болот фосфор кислотасынын эритмесинде суутектин иондору болушу анын электролиттик касиетин көргөзөт мисалы фосфор кислотасы жегичтер менен аракеттенишип нейтралдашуу реакциясы жүрөт кислота менен жегичтердин нейтралдашуусунан мала кызгылт өңдүн жоголуп кетиши фосфор кислотасы начар кислоталарды алардын туздарынан бөлүп чыгарат пайда болгон көмүр кислотасы ошол замат сууга жана көмүр кычкыл газына ажырайт бөлүнүп чыгуу экрандын кара түсүнөн жакшы көрүнүүдө